Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va tester Monster Hunter 3 Ultimate sur 3DS. C'est la version démo. qui hein, a Culto. Merci d'avoir regardé mon vidéo.